啊，高格调，高格调，为什么啊做？啊，高格调啊，啊，原来就是狗啊，迄落格调啊，原来如此，原来如鸟，做人确实咧做狗，啊，好胆来走，哈，嘛给我立正站好，我嘛想要一本白国护照，啊，叫我飞弹呐弄来咱兜，我马上就落跑。